Boletín de última hora. Mañana tenemos un chingo de marchas, se va a poner de la verga, paisanos. Tenemos cuatro manchas simultáneas. Salen de Chola, del Ángel, Metro La Raza, del Metro Acapulco. Ah, no hay Metro Acapulco, del Metro Aeropuerto y del Zócalo. dais van los que van a Acapulco. No Hay bloqueos, se va a poner de la verga. Mañana hay manifestaciones, cuatro bloqueos al mismo tiempo. Pónganse vivos. ¡Fries!